我已经好多年了，我告诉你样东西，我有假牙，的。 <laughs> 呢个假牙就告诉你怎么清洁你们的假牙。因为我昨天听到一个电台说，呃，教人家怎么清洁假牙的，用什么方法咧？但是我没有打电话去，但是我也想打，倒不如在这里跟你们说一下比较好。 為什麼？假牙我相信每個人都有的啦， <laughs> 所以我教你們怎麼清潔啊！我还有说一樣東西给你們聽，大概我十几歲的時候、十七八歲的時候，我拔牙齿，还是我啊第一次拔牙齿。咁啊個牙醫就说：“哎呀，你很漂亮哦，咁麼就就沒有牙齒了？”我當時我啊很不好尷尬。 没有说什么话，后来我那几年就想，一直说话，可以，如果今天有牙医对我说，我就可以紧紧对牙医说，我有命都好了，不用紧了，没有牙齿不要紧了， <laughs> 我就快连命都没有了， <laughs> 就是这么简单了，你觉得好不好笑？OK，我不耽误你们的时间了啊，那个就是假牙。 嗯，就是假牙，你为什么呢？假牙戴的黄黄呢？其实我对你们说，金为什么不好呢？怕它的铁啊，有啲高啊，它会生锈啦。如果我们是啊，很快一点清洁嘅方法，其实可以嘅。我们平时呢，啊，去玩东西啊，或者晚上睡觉的时候，整个假牙玩啲清水浸住嚟，到明天早上嚟戴就可以啦。 还有，如果你觉得你牙齿往往呢外面有一点东西可以买的，呃，金的，啊，我觉得啊，不太很好。为什么？因为我们的铁呢，有铁丝的，有铁丝的。其实我们用清水就够了。为什么他们要进呢？我都买过一种产品，我觉得不理想，效果不大。后来我就有一次，大概一年前了，嗯，因为。 打开电台先说，我就现在就记得点，所以我不用耽误你们的时间，OK，就是这样。假牙，那你看我的假牙，真的很黄的那度，是以前的，不是现在， <laughs> 我没有用，只不过没有用，没关系。我告诉你，如果你的假牙是白的，最后你放冰架，那个盒子和盒子放在里面，拿条布包住来，放个盒子里面。 咁就就 O K 噶啦，放冰架解住个解，放住多年都可熱啦，啊，咁然後咧，怎么我將你們清潔咧就很簡單，我希望你們就聽我說呢句說話。如果我们嘅假牙咧係沾一種什麼什麼清潔劑噶，我觉得係傷害怕假牙，尤其是有铁嘅東西，不受講嘢是一種傷害嚟嘅。所以我感觉如果你用呢個方法。 真的很漂亮就够了。因为我们用清水浸一下，整个假牙已经够。为什么？主要你说嫌它的黄黄的，嗯，有方法 good idea。因为为什么？就是啊，我又唔怕告诉你，呢张就是一张啊，一张纸我写好了，蘇打粉擦假牙，好清洁嗱，你看清楚啦，呵。OK，我教你怎么猜的哈，就是很简单。我们准备水。 呢啲係苏打粉，咁然后咧沾一点水，呢啲系布质嘅，薄薄嘅布质嘅，啊，然后沾点水，然后咧再沾点苏打粉啊，最这里系咁样不停不停猜猜猜猜猜猜嗒，然后咧嗱，你看到黄黄嘅地方咧啊，又啊，咁啊，我哋啊湿一点水，咁然后猜猜猜它，主要系面前就夠啦，因为我们面前牙齿纖嫩的，不需要。 注意到某一个部分的。那真的清洁的，我没有骗你啊，真的真的我清洁，等我拆了之后叫叠起来，哇，为什么这么清洁的？哇，我开心的，啊，真的不不得了，那真的很快，我那度拆过都已经干净了，来看，你跟刚才比较一下，如果你比较得到就到了。因为我没有怎么注意，你看一下啊，对不对？ 所以就是很简单。如果你觉得我说的有道理的，你不妨试下我那个方法，不止省钱，怎么简单？就是因为如果我们不小心浸别的清洁剂了，怕它伤害我们的铁啦，或者里面的塑胶可能都有点啊对它不好那种清那种伤害，所以我们晚上浸清水。 浸了咗之後，出嚟洗渣，到就算禮拜，用清水就 O K 啦。如果你要清洗就很簡單，就拿出嚟抹一下抹一下，它就很清潔啦。剛剛抹的，嗯，覺得點樣？不錯了哈 o K。我這些嚟見你了 o K，拜拜。